only thing. reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan barang kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. An ally has been slain. menjelaskanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Iblis dapat merusak kita, Tetapi mereka tidak akan merusak tekan pajak kita. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Semua sangat berharga. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Abis dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak akan merusak tekad pajak kita. Diam! Hmm. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. Dia bertumpu dalam hijau bola berkuning. Kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. An ally has been slain. Request backup. been slain. Request backup! Hmm. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. been slain. <laughs> Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri ini. An ally has been slain. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Diam! Iblis dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak akan merusak tekad pajak kita. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Semua nyawa sangat berharga. Shut down! An ally has been slain. An mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Daun hijau boleh mengguning. Tidak akan pernah hilang. Our turret has been destroyed. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Abis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad wajah kita. Да, без слова, понимаю. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Request backup. <laughs> Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. Hmm. What? mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Diam! Daun hijau boleh menguning, tetapi tidak tidak akan pernah hilang. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Semua nyawa sangat berharga. Habis dapat merusak benda, tetapi mereka tidak akan merusak tekad fajar kita. Killing spree! Your team destroyed a turret! Launch attack! Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kesalahan. Destroy the turret! Mega kill! Initiate retreat! Initiate retreat! Our What? turret has been destroyed! Mengajarkanmu hal-hal yang Our tidak bisa dipelajari dari buku. Dalam kematian, aku akan lahir. Unstoppable! dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak akan merusak tekad pajak kita. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal Bukana bata manusia An ally has been slain. Initiate retreat. The enemy You have been slain. ada di seluruh penjuru negeri. Hmm. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Semua nyawa sangat berharga. Abyss dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Bertumbuhlah bersama dengan anak-anak. Kesombongan biasanya datang sebelum kedalam. Aku akan lahir kembali. Double kill. Initiate retreat.